Elçin Əfəndiyev, iki qız və sərçə. Maşınımda işdən evə qayıdırdım və tinlərdən birinin qabağında qırmızı işıq bizi saxladı. Qarşıdakı səki ilə bizə tərəf iki qız gəlirdi. Özündən razı, həddən artıq dəblə geyinmiş, yerişləri, gülüşləri ilə aləmə meydan oxuyan iki qız. Küçə ilə o tərəf bu tərəfə gedib gələn adamlar Elə bil ki, bu qızlar üçün sıfır idi. Elə bil ki, bu qızlar dağın zirvəsində, adamlar isə dərənin dibində idi və dünya açıq-aşkar bu qızların vecinə deyildi. Bu vaxt qəribə bir hadisə baş verdi. Bir sərçə hoppana-hoppana qızların qışlarına dolaşa-dolaşa küçənin ortasına qondu və yerə düşmüş bir çörək qırıntısını acgözlüklə dimdikləməyə başladı. Qızlar əvvəlcə gülümsədilər. Sonra səkidə ayaq saxlayıb təbəssümlə əl-ayağa dolaşan o sərçiyə baxdılar. Sarı işıq yandı və irəlidəki maşınlar yavaş-yavaş tərpənməyə başladı. Sərçə isə küçənin ortasından uçmurdu. Mən aləmə meydan oxuyan bu qızların rəng çəkilmiş, uzun kirpik yapışdırılmış gözlərində bir təlaş oxudum. Və əvvəlcə mənə elə gəldi ki, o uzun yalançı kirpiklərlə o təlaş hissi bir-birinə heç cürə uyuşmur. Ac sərçə yəqin xəstə idi, ya zədəli idi. Uça bilmirdi. Maşınlar yavaş-yavaş sürətini artırırdı. Şaşırıb qalmış o iki qız küçənin ortasında çörək qırıntısını dimdikləyən o sərçiyə baxa-baxa bir-birinə tələsik nəsə deyirdi və mən onların nə dediyini eşitmirdim. Amma bir şey tamam aydın idi ki, qızlar bərk həyəcanlanmışdı və o həyəcan daha o uzun yalançı kirpiklər üçün yad, yabancı bir şey değildi. Onların həyəcanı mənə də sirayət elədi və mən də maşının pəncərəsindən boylanıb ətrafında maşınlar ötüşən o sərçiyə baxdım. Yaşıl işıq yanmışdı. Qabaqdakı ağ maşın sərçənin lap yanından ötdü. Qızlardan biri cəld səkidən düşüb küçənin ortasında çörək qırıntısını təpişdirən o sərçiyə tərəf qaçdı və bir əlini maşınların qabağında yelliyə-yelliyə, yəqin ki, bir dəqiqə gözləyin.'' o biri əlini aşağı uzadıb sərçəni götürmək istədi və bu zaman həmin ac sərçə pırd eləyib qızın əlinin altından havaya qalxdı və sürətlə göyə baş vurub gözdən itdi. Qız əvvəlcə mətəl qaldı. Sonra gülə-gülə rəfiqəsinin yanına qayıtdı və ikisi də yoluna davam elədi. Bizim maşında yerindən tərpəndi. Mən geri çevrilib arxa şüşədən bu iki qızın ardınca baxdım. Onlar gedirdi və bütün görkəmləri ilə, yerişləri, gülüşləri, o yalançı uzun kirpikləri ilə yenə aləmə meydan oxuyurdu və heç kimin ağlına gəlməzdi ki, o gözlərdə o cürə sərçə nigarançılığı ola bilər və o qızlar eləcə həyəcanlana bilər.''